Hé, eh, Jarno. Jarno. Opstaan. Allee, opstaan. Wakker worden. Eh, eh, lamp, lamp. Maak hem eens wakker? Schijn eens een keer goed zijn gezicht. Allee, kom aan. Doe dat voor mij, dat ik ik voortslapen. Oké, ik zal hem eens een keer verschijnen. slapen. Voorzitter, zit u maar, ik zal het wel vanavond. <laughs> Als ik Jarno vermoord, dan hoef ik hier nooit meer te komen in het vuile, stinkende huis. Ugh. Bye.